outro sonho. Ai, não precisa ficar com medo, Lilipete. É só um sonho. Da plantação de sonhos. Mas, peraí, dona. Seu sonho não é laranja? Sim, é verdade. Era o meu sonho de ser princesa. Ai, mas faz tanto tempo. E agora eu não quero mais. Ai, ai, ai, o que a gente faz quando o sonho não muda com a gente? Hum, hum. Vamos perguntar pra Joana. Joana, Joana, Joana, rápido! Eu tenho uma é, pergunta Joana. muito séria! Ajuda a gente! <laughs> Ei, que correria é essa, meninas? O que aconteceu? Eu sonhei ser princesa e hoje o meu sonho vai se realizar. Oh, isso é maravilhoso. Não, não é não. A dona não quer ser mais princesa. É, eu queria isso, mas eu não quero mais. Hoje é o dia dos sonhos laranjas se realizarem. E o meu sonho é laranja. Dá pra mudar, Joana? Hum... Venham comigo. Vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo Ripilica para ajudar a gente. Uhum. é hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Oh! Oh! Uau! Essa libélula voa lindamente, não é, dona? Descubra seu novo sonho, ouvindo seu coração. E molde o sonho antigo antes que estoure o balão. Bum! Qual é a voz do meu coração? E o que ele quer me dizer? Ainda não sabemos, mas vamos descobrir, certo? de sonhos! Rápido! <laughs> Eu amo voar! <laughs> Vamos descobrir como mudar o seu sonho antes do antigo se realizar. Como posso ouvir o meu coração? O Guido vai saber. Por favor, Guido, como a gente faz para encontrar um sonho que vai se realizar hoje. Vou ter que procurar hum? um a um. Procurar um a um? Ah, não! O jeito é nos dividirmos para encontrar o seu sonho, dona. Vamos! Yuhu! Orquestra com cachorros. Quero um cabelo com super poderes. Uh! Ah, achei! pode ser! O meu sonho mudou! E agora? Me desculpa, desculpa. A Guida tá dizendo que o sonho é dela! Ela é a princesa! Lilipete, onde você tava? Tá? Que é isso? Você encontrou o sonho da dona? Eu quero ser princesa. o que o seu coração tá falando? Qual é o seu sonho? Ah, eu ainda preciso descobrir, Lilica. Eu amaria poder voar, ter asas, descobrir os céus, andar nas Thank you. O coração pode falar. Pode falar. Se tá normal, tá ele fala assim. Tum, tum, tum, tum. Mas quando ele está perto de uma coisa que a gente gosta muito, que a gente quer muito, o coração Ai, eu amo o mundo repelica. <laughs> O que foi, Lilipete? Um desenho. Pega, pega. Ai, quase. Vem, Lilipete, eu te pego. Ufa. Nossa, que ventania. <laughs> Essa não é qualquer ventania. Esses ventos são os ventos do sul. Ventos do Sul? <laughs> sim, ventos que vêm do Sul. Eles trazem uma novidade mágica para o mundo Repelica. Novidade? Mágica? Mas, Joana, os ventos do sul levaram meu desenho. A gente tentou pegar o desenho, mas esses ventos do sul foram muito, muito mais rápidos que a gente. Aí meu desenho foi pra longe, sabe? Junto com tudo que o vento levou. <laughs> Calma, meninas. Hum. Vamos ver se a mala pode nos ajudar, hum? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Oh! Ah, Achei! <laughs> Acho que é isso! Uau! Eu nunca vi um lápis tão incrível como esse! acho que com esse lápis incrivelmente incrível, dona, a gente acha o seu desenho e ainda faz outro, outro, outro e outro. <laughs> um caminho de beleza, ponto e linha. Um sopro de coragem, ponto e linha. A porta de um amigo, que alegria. <laughs> o que a gente cria junto brilha e nasce novidade. pintora até antes do anoitecer. Hum? E aproveitem agora, os ventos do sul estão calminhos, calminhos. <laughs> Ô, Zep! Ripelica, Zep! Para a Vila dos Guidos, Zep! A achar da pintora rápido, antes que anoiteça. Ica, olha só! Vamos, dona, vamos! Os ventos do sul estão chamando a gente! <laughs> e agora? Qual é o caminho que a gente tem que ir? Ah. Bolinha, é, pontinho... <gasps> Como a Joana cantou! É por aqui! Por ah! aqui! Ah! Ah! Obrigada, Guido. Mas a gente não pode ficar. Estamos procurando a... Está tudo bem aí, seu Guido? Achou! Para, amiga! <laughs> Uh, hum? Uau! Meu desenho! Ventos do Sul chamando. Precisamos ir, Lilica. Muito, Muito obrigada, obrigada, Guido. <laughs> É pra lá. Vamos, Lilica. Dona! Dona! Pode mesmo? Uhum. É sua vez, dona. A Joana disse, o que a gente cria junto é o que brilha e nasce. Eu quero pintar com vocês o mundo repelica! Ah! <laughs> Que música linda, Joana! Dá até pra dançar e sonhar gostoso. Zepe, o que aconteceu? É uma emergência. A guida fazendeira da plantação dos sonhos precisa da nossa ajuda. Então a gente tem que ir correndo. Ai, os sonhos estão em perigo. Calma, calma, meninas. Antes de vocês irem, acho que é uma boa ideia levarem algumas coisas. O que a mala tem pra gente, Joana? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! uma lanterna, uma flauta. Ah, com paciência eu procuro, ilumino o que está escuro, acalmo o que está nervoso, volto a sonhar gostoso. Ai, que bonito, Joana. Né, Lilica? Bonito mesmo, mas precisamos descobrir o que é isso. <laughs> é, a gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana. coisa tá estourando os sonhos. Por todos os guidos do mundo replica. E agora? Vários balões foram estourados agora à noite. Uhum. Ai, não pode ser. Quer dizer que alguns sonhos das outras crianças... Acabaram de sopetão. Mas isso não pode não. O que será que está estourando os balões? <laughs> Nossa, o que é? sei! Assim, a gente pode vigiar a plantação essa noite pra pegar o estourador com a mão na massa. Boa ideia! Vamos fazer isso! Ah, ah. Olha! O que, O quê? Aquele sonho! Ai, que bonito! Ai, que som gostoso! Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar. E aquele? O que será que está acontecendo nesse som? Acho que é uma festa!

a Joana disse. Acalma o que está nervoso. Tá funcionando. Ai, ufa, deu certo. O pesadelo ficou calmo. Voltou a sonhar gostoso. sei quanta coisa a gente inventa Inventa luz que acende e apaga Inventa coisa que faz som Inventa estrada, plantação Inventa cama com colchão Até dormindo a gente inventa Inventa sonhos Inventa sonhos Sonha que voa, sonho bom, <laughs> noite boa bicho perigoso. Xiii! Pesadelo! Acorda assustado, respira afobado. Onde é que tá o bicho? Será que foi um sonho? Será? de viver. De quem é esse ovo? <laughs> de casa. De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana? Joana, Joana, Joana! Achamos um ovo! <laughs> calma, Lilica! Calma! <laughs> Deixe-me ver. <laughs> Interessante. Ele é lindo e muito diferente, né, Joana? Ah, ah. Sim, é mesmo. Precisamos achar a família dele, Joana. Sim, chegue é rápido, porque ele não pode nascer aqui. <laughs> Vamos ver se a mala do mundo Ripilica pode nos ajudar? Hum? Vamos! É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Uhum. Deixa-me ver... Uhum. Oh, aqui! <laughs> <laughs> segredo vai se revelar Diferente e único pra ver e escutar E o que perdido está vai reencontrar o seu lugar <laughs> Pronto, agora ele tá protegido Podemos ir Então vamos logo Obrigada, Joana Ô, Zep! Hum, acho que ele não ouviu Tenta de novo, Lilica Ripilica, <laughs> Zep! Vamos, Zep! Precisamos ir rápido! É, vamos! <laughs> Obrigada, Zep. Peraí! Ele precisa respirar um pouquinho. Agora podemos ir. Uau! Será que são esses? Mas eles são enormes e têm cores diferentes, não é não? também, dona! Será que esse ovo perdido é seu, senhora aranha? Uh-uh. Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão! Ele não se parece com nenhum ovo que a gente chamamos? Achamos o ovo da sua família! Uhum. Viva! <laughs> ah, venha, fujão! Volta aqui! <laughs> Agora o ovo fujão vai nascer junto